बोलो शेरावाली माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय बोलो सभी भक्तों की जय जय सारी दुनिया ने यश तेरा गाया है माँ सारी दुनिया ने यश तेरा गाया है माँ सारे चरणों में तेरे झुकाया है माँ सारे चरणों में तेरे झुकाया है माँ आज अपनी यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें धन्यवाद